Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sejahtera salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini kita teruskan lagi video kita bersama USD Canada Daily. Kalau you lukis saya dah lukiskan kat sini. Kita ada setup compression, pemadatan. Eh kalau kita tengok kat sini price naik atas, on the way ke atas ni and then tu buat uh, rally, base dan drop. Okey, base kita ambil daripada shadow shadow shadow sini. Kenapa saya ambil shadow shadow? Sebab this is daily which is very very big eh very very big dia punya uh, apa ni time frame ni so ataupun kalau you tukar kepada weekly ha uh, ni yang kita namakan pertukaran time frame akan menentukan bahawa kita punya marking marking alright kat sini kita ada rally base drop Okey, ambil shadow yang bawah ni kenapa tak ambil body sebab kalau you perhatikan kat sini daily ada banyak support kat sini eh banyak support kat sini support support support support support so ni kalah kawasan kawasan supply zone kita okey secara simple sebab sini price buat base base and drop really base and drop so kalau kita tengok pada weekly just ambil dia punya shadow saja untuk weekly saya bagi tip untuk weekly kita boleh ambil shadow sebagai tempat-tempat reversal eh peluang-peluang entry sebab which is very very big contohnya macam sini drop base rally. paling bawah ni kita ambil shadow dia sebab kalau kita ambil body mostly untuk weekly dia tak kena tak sampai so you ambil weekly pun dia dah boleh start reject sama juga macam ni you ambil shadow bawah sini dia akan reject dekat <clears throat> dekat sini alright so dekat sini kita ada satu setup compression which is very very nice daily eh kalau saya kecilkan lagi sikit okay price buat rally base drop uh, supply zone and then price turun bawah and then naik turun naik turun naik turun naik turun macam biasa kat sini kita ada satu demand zone ambil shadow sini and then dekat sini price dah start buat compression which is satu setup daily yang agak lama lah kalau you tunggu nak entry dekat atas ni sebab dia daily but by the time kalau you tengok betul-betul kat sini sekecikan sikit apa yang saya nak tunjuk di sini adalah setup compression plus liquidity ataupun CPLQ kalau you perhatikan ni price naik turun naik turun demand zone kat sini dah kena cocok banyak kali and then demand zone kat sini pun dah kena cocok banyak kali and then <coughs> mostly demand zone dah clear so and then price naik kat sini cantik kalau ditarik trend line dari sini sampai sini dia dah landai sangat-sangat cantik so sini satu setup compression yang sangat cantik di mana insyaallah kalau price turun boom boleh turun laju tak ada masalah eh. So, and then dipastikan dekat atas ni. Atas ni sebelum dia naik ke atas menuju kita punya supply zone dekat sini. Kita ada R1 dan R2. Fake out. This is R1, this is R2. Sama baris. So, this is fake out. Saya tuliskan fake out sini. This is my favorite setup. Maksudnya price action. Kalau ada fake out. Kemungkinan besar. Mostly, mostly, mostly. 80%, 70%, 80%, 90% price akan fake break dia akan break resistance, cocok ke atas break this resistance and then terjun ke bawah macam mana kita nak tahu dia terjun ke bawah sebab kita dah ada compression demand zone sini semua dah clear mostly dah clear memang exactly 100% clear so tak ada masalah untuk price terjun sebatang Satu hari dua hari tiga hari empat hari lima hari dia terus terjun sebatang so setup ni Bawah kita ada compression, atas kita ada fake out. So kita namakan dia sebagai CPLQ. Okey, CPLQ. CP compression plus liquidity. Yaitu dia mencari liquidity kat mana? Dekat atas eh bila ada fake out campur dengan compression CP. Kalau kelas sebelum ni belajar CP dia tarik macam ni kalau dia buat trailer line atas bawah dia bentuk baji ataupun uh, rising wages untuk setup sel tetapi untuk setup CPLQ dia akan yang atas ni akan jadi sama rata ada ah, macam ni sama rata R1 R2 so price akan naik macam ni lepas tu turun eh tu naik dia membentuk R1 R2 R3 kadang-kadang sampai R4 in this case R1 R2 bawah <coughs> kita ada compression atas ada fake out R1 dengan R2 sini so biasanya price akan first dia kelihatan dulu di mana-mana mana di mana yang ada price akan naik ke atas lepas tu dekat belakang ni you kena pastikan you ada something a reason for sale maybe QM level maybe MPL maybe supply zone in this case kita ada supply zone so dekat atas ni kita ada supply zone it's good place to sell and price go kat mana kita nak tipi dekat awal CP. Kenapa saya letakkan awal CP sebagai kita punya TP sebab awal CP ini adalah gap. Gap ada gap daripada sini sampai sini. Ini dipanggil gap GAP. So dekat gap ni masih ada demand lagi bang. Gap. Masih ada uh, apa ni? Macam cakap tu bar limit yang masih belum clear, yang masih belum detach eh. So dekat sini biasanya lah price akan masuk dalam gap ni dan dia akan naik balik so katakan kalau you hold daripada sini sampai sini sampai gap kalau dia naik atas ni berapa jauh saya pun tak pasti ok sebab lagi selamat you tipikan kat sini pun dah cukup ini pun dah berapa berapa pip dah dah dalam 300 pip 316 pip so in this case kita ada supply zone so expect price akan reverse balik sampai sini Okey sampai sini and then sambung balik. Kalau ada rezeki dia sambung balik sampai sini. So why not you just TP kan saja dekat awal CP kat sini. Okey, kita tak nak ada gap gap gap. So which is quite dangerous. Okey. Harap you faham CPLQ. Channel nak entry menggunakan CPLQ di mana you ada compression ke bawah di man zone yang dah clear. Plus you ada fake out. Kat atas ada arwan ada altar fake out pasal kan ni atas enter zone ke kita kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.